აკეთ, აკეთ მომხედე, მოაბრუნე პროფილი, ასე ძაარ რომ გიყვარს, შემწვარი картоფილი, პიურე და კატლეტი, კარგია ჯობ სანდალი, გემრიად ვერ შეჭამ რომ არიყოს ჩანგალი, რაკა რუკის კაკუნის, კაპაც კუპის დაჭერით, ჩანგალი გეუბნევა არ გადახცე საჭმელი გვერდზე გადმოაბრუნე, картоფილი გაჭერი, მანდვე კიდევს პური და მიეყოლე ნაჭერი, დილაობით ბებია, საჭმელებს რომ გახვედრებს შენი აზრი ჭადებზე, რით უკეთებს ნახრეტებს, რის ნიტარით გისინჯავს ხელს როდესაც გახველებს ყველას უყვარს ჩანგალი მერლებს და კახელებს არიელი იმით ივარცხნი და ნაცნავებს რესტორნის მაგიდებზე სახელს რითიც კაცრავენ ჩანგალი რომ არ იყოს რა ჩავარჭო პამიდორს ჩანგალი რომ არ იყოს რით აბრმავებ ზამიკოს ჩანგალი რომ არ იყოს დაისრების საჭმელით მეტად დაიხარჯება ხელსაყოთის ნაჭერი მოიჭრება საცხები მოიჭრება თელები ჰაერი არ გექნება დაიხჭობი ხველები ჩანგალი გახსნილია უყვარს ურთიერთობა ჩვენი მხიარულები და სიცილით ერთობა ჩანგალი ქმნის განწყობას ჩანგალს ნუ ეხუმრები შეგნებულად واردება რომ მოვიდნენ სტუმრები